Čus. Jsme zpět s dalším videem. Povodí řeky Mulde, u města Grema, Sasku, na naší cestě do Lipska. Je pátek 12.8. Šířka bruslo trasy napovídá že se jedná o bývalou železniční trať, což slibuje poklidná stoupání, poklidná klesání. Takže to je J.K. Bajkus na té cyklotrase města Grima, tam to je řeka Mulde a tamhle to je most na dálnici z Dražďan do Lipska. To je docela pěkný zatím.